Jadi ya Bang Bento ya. Bukannya Bento Seuki. Guys, guys, guys, guys. people akan sadar semua orang bahwa ku ini pastikan aku dapatkan cintamu. hilang pokoknya ya. Yay, nyai